スモブープラネットお姉ちゃんの本領よ神聖なる守護セブンスヘブン私が守るわサマーブライトフォースもう一人の私ミラーミラーもっともっともっと冷たい解き放ちますコスモブループラネットあなたに力をこの前で全力よ解き放ちますコスモブープラネット もう一人の私ミラーミラ行くわよ天使お姉さんの本領や神聖なる守護セブンスヘルン私が守るわサマーブライトフォースそれもっともっともっとうしようもう大丈夫星きますコスモブループラネット暗闇ならんだなんで もう一人の私もっともっともっと解き放ちますコスモブループラネットこの結果は予測していました 定の条件を達成すると報酬がもらえますよ頑張りましょう